नमस्कार नमस्कार सर हमारा चैनल न्यूज अपडेट्स इंडिया और रुस्तम हिंद के तत्वाधान में हम लोग काम करते हैं सर आपने देखा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स के लिए आज साइंस प्रोजेक्ट्स का आपने फेयर देखा यहाँ पर आर के पुरम में आ, मेरा ख्याल है ऐसी शायद ही कोई चीज़ हो जो बच्चों ने नहीं बनाई और आपने इसका जिक्र भी किया ख़ास तौर पर आपने पानी से हाइड्रोजन बनने के लिए आपने जिक्र किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इन प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको कौन सा प्रोजेक्ट लगा नंबर एक और नंबर दो उस प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से हम व्यावहारिक तौर पर देश में लेके आ सकते हैं आपका प्रश्न बहुत दिलचस्प है और इसका मेरे पास उत्तर नहीं है क्योंकि आ, मैंने शायद चालीस प्रोजेक्ट्स देखे और वो भी बहुत कम कम समय में हर प्रोजेक्ट को देखा परंतु हर प्रोजेक्ट में मुझे एक चमक दिखी एक स्पार्क दिखा जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ अगर हमारे युवा वैज्ञानिक इस प्रकार की प्रतिभा दिखा रहे हैं एक सेंटर लेवल विज्ञान कंपटीशन में हाँ, तो ये एक बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है स्टेप है हाँ एक बहुत अच्छा सोपान है जिसकी लिए हमें इनकी तारीफ भी करनी चाहिए और इन्हें और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए तो जैसे ये कंपटीशन से जो अब बढ़िया एंट्री जो जजेस हैं उन्होंने चुनी हैं तो उसको वो आगे ले जाएंगे और मेरा ख्याल है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इनमें से प्रोजेक्ट्स जाएंगे और जो बच्चों ने काम किया है उनको सराहाया जाएगा और मेरा ख्याल इसी की वजह से इनमें से कुछ बच्चे अवश्य शायद विज्ञान के साथ जुड़े रहेंगे जो हमारी समाज की समस्याएं हैं उसका वो हल निकालने में सफल बनेंगे और इसी आशा और उम्मीद से इस प्रकार की गतिविधियाँ करी जाती हैं सर मैं केवल इतना जानना चाहूँगा इस प्रकार के कार्यक्रम जो ये मेले हो रहे हैं साइंस मेले दिल्ली सरकार के माध्यम से या भारत सरकार के अन्य राज्यों के माध्यम से आपकी नॉलेज में कितने वर्षों से हो रहे हैं देखिए कुछ प्रक्रियाएं जो हैं वो तो पचास साल के ऊपर हम्म। से चल रही हैं जी जो ऐसे एन e एक कंपटीशन कराता है साइंस मॉडल मेकिंग कंपटीशन मेरा ख्याल उसको पचास वर्ष हो गए department of science and technology बाल विज्ञान कांग्रेस कराता है जो इस वर्ष पच्चीसवां वर्ष है ऐसे ही साइंस एग्जीबिशन ये इस प्रकार की जो होती हैं ये मेरा ख्याल है करीब पैंतीस चालीस साल से हो रही हैं तो ये बहुत अच्छी एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से टीचर्स को भी एक मौका मिलता है बच्चों को इनक्रेज करने का और बच्चों को भी एक मौका मिलता है अपनी सृजनात्मक क्रिया को दर्शाने का सर क्या ये एक क्रीड़ा बन के ही रहेगा पिछले 25 साल आप जैसे बता रहे हैं और 50 साल भी बता रहे हैं कि यहाँ इसमें से निकल के कुछ चीज़ें प्रायोगिक तौर पर भी हमारे देश में आ पाएंगी इसके लिए सरकारों का अधिकारियों का और नेताओं का और स्कूलों का क्या प्रयास है ये हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें देखिए जब जजमेंट होता है तो अलग अलग उसमें रूब्रिक कहलाता है हम्म। कि क्रिएटिविटी कितनी है इसकी समझाने की शक्ति कितनी है जो बेसिक साइंस का वो है कॉन्सेप्ट वो कितना क्लियर है और इसकी उपयोगिता कितनी है तो हर के लिए मतलब कुछ मार्क्स दिए जाते हैं हो सकता है दस दस दस में से दिए जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हम लोग जो जजमेंट जजमेंट बनते बनते हैं ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जहाँ पे जजेस ने उस प्रोजेक्ट को ऐसा माना है कि इसमें उपयोगिता की बहुत पॉसिबिलिटी है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए क्योंकि अभी तो वो स्कूली लेवल का है परंतु उसके साथ फिर अगर हम आ, कहीं जैसे भारत सरकार ने अभी शुरू करा है अटल टिंकरिंग लैब्स तो इसके अंतर्गत ऐसे प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो शक्ति है जिनमें वो पोटेंशियल है उनको वहाँ ले जाना चाहिए और उनके साथ मेंटर्स भी जुड़ें और गाइड्स भी जुड़ें और उनको एक और स्टेप आगे ले जाने का मौका मिलना चाहिए सर सवाल ये उठता है कि इसको और एक स्टेप आगे ले जाने के लिए दिल्ली सरकार या भारत सरकार स्कूलों के बच्चे जो बनाते हैं उनको गाइडेंस चाहिए उस गाइडेंस के लिए उनको पैसा भी चाहिए उसके अलावा उनको संसाधन भी चाहिए तो क्या इन संसाधन को गाइडेंस को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किए जा रहे हैं मैं ये कहूँगा कि सरकार सचेत है और इस बात से अवगत है हाँ, और इसीलिए वो कुछ ना कुछ तरीके से मतलब जिस तरीके से होना चाहिए शायद अभी तक उतने लेवल तक नहीं पहुंच पाई है लेकिन शुरुआत अच्छी करी है और ये जो इनोवेशन क्लब्स खोले जा रहे हैं Atal innovation clubs Atal tinkering labs खोली जा रही हैं ये उसी दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जी जी और शायद उसमें भी कुछ रिजेक्ट होंगे कुछ हम्म, हम्म। गिराए जाएंगे बच्चों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी